Ведете ли разработку бытовых двигателей? Ведь э, была углошлифовальная машина на Славянке. Рынок огромен. Знаю, ведем. И будем заниматься. Просто машинки, не только стиральные, но и другие, с коллекторами, двигателями, они отходят уже в прошлое, потому что в Европе были запрещены введение в оборот двигателей с коллектором. Ну, на смену поставили Бельдиси, а Бельдиси это Китай. А вы же видите, что сейчас происходит. И сейчас опять вынужден вернуться к Советскому Союзу. Что бы то ни говорили, сейчас государство начинает понимать, что они должны иметь у себя все переделы производственные, потому что вот кинулись, а это в Китае, а это там, а вот закрылось все, и все. А Советский Союз был автокартиной. Он был самодостаточен, потому что он все для себя производил. Все для себя производил. Поэтому его завалить было тяжело. Вот сейчас, да, там запретили производство, э, введение в оборот двигателей, коллекторов для бытовой техники, электроинструмента и так далее. Ставку сделали на бельдесишники, магниты в Китае. Китай сказал, что милости просим производство у нас. А у вас, а у вас, вас издаст Германия. Все, и такая позиция привела к чему? Ну, вы издали то законы и все остальное. Как их выполнять? Как их выполнять? И поэтому мы прекрасно понимаем, что наша технология она является альтернативой BLDC и позволяет каждому государству иметь свое производство и стать автокартиной в этом плане. А к автокартинности, к идее, к этой уже пришли все. Спасибо коронавирусу. Нет худа без добра, как гласит русская поговорка. Поэтому э, единственным препятствием на пути массированного применения этого решения нашего в этих изделиях это контроллер. Это контроллер. Поэтому мы и занимаемся этим вопросом. Мы уже достаточно давно, уже не один раз говорили, что э, мало двигателя, нужна есть система управления. И тогда законченный продукт можно предлагать в этом плане доделаем, предложим.